twarzy mam, mam szybciej że No właśnie, właśnie, wiesz, co Dzień, proszę jeszcze w ciągu. No to coś przytrzymać? Powoli, powoli, powoli. Tak, idziemy no na radośnie śmieszną. Tak radośnie szło, taka uśmiechnięta, i widziałam siebie. Ja siebie widziałam, wiesz, no, tak płakałam. Lub płakała, a ja się wzruszyłam. Lub czekałam, pytał. Czy mogę prosić o Babcia płacze, a ciocia nosi się. Cioci. No i ona gdzieś taka sama szła. Ja sobie przywiązam oku, a na swoim też nie czułam, czy masz drobiaż. Zapraszam, też nie Zapraszamy, zapraszamy do Pani do środka. Znaczy nie do Pani do środka, dziewczyny do środka. Nie, tak nie. Dziękuję, dziękuję. No, no.

Evet, Nisa, Nisa, Nisa. Evet, No więc trzeba tam podejść. No tak. Dzięki. minha filha também na viagem ela não usava ela mais Olu, pokaż się, zrobię wam zdjęcie. A ja sobie dochodzę do zdjęcia, do końca polarki. No. Ty jak pierwszy raz masz tam pamiętam do nas, ja, ja tak myślałam, że będę <laughs> tak, taka jakaś siostra, taka bliska. Ale nie myślałam, że będzie się nazywać tak. No i jest. Nic do jedzenia? Cześć Mariusz, jestem miło mi. A coś pijesz? Owoca jakiegoś... Konkretnie? Siadaj. Mamy wolne, siadaj. Gdzie jest Julek? Czemu ja mam nie popływać? Nie? Bardzo ładne, że to jest niebieskie, tak fajnie ten błękit. Nie, nadal. To? To? Zejście, ale to jest co innego.

Chciałbym ten numer. Dawid No dobrze, pani będzie gotowa.